मेरा बेटा क्या बताऊँ मैं चैनल बनाता है कहाथी वाला पीछे टूरी है तो चैनल बनाता है कहाथी आज तो बनने दे रहे मुकेश दो घंटा

है ना मगर हाँ। भाई ये सारा के इसीलिए आप कर लोगे कर लोगे अल्लाह ही पर अच्छा वो कर लेगा चलो बात करेंगे वो बात कर

बाइक हटा दे बाइक हटा दे इतनी बार तो बाहर पड़ी बढ़िया कोहरा है कोहरा दी नहीं थे अभी वो पाल ठीक है पैर नहीं यार भाई ऊपर गए तो थोड़ा पानी हो गई ऊपर जाना रही भाई सारा कई झन के कई स्टाइल है ना बोलते हैं आज दिन हो गया तो रास्ता देखते रहे तो भाई क्लियर आ गया बाबा ट्रेन को कैमरा खड़े ना कमाल हाँ फोर जी कैमरा है ना फोर के कैमरा फोर के कैमरा सारा डी आदमी रे चार दिन के चटक चांदनी नहीं नहीं रे यार काम नहीं ले भाई आ गए मेरी मौत तो तुम्हारी ये दिन नहीं आता है एकदम गया ये पार लाएगा ना अच्छा से Yapacağız. Hı. Değil mi? Diğer, yedin mi? Ha, o bir kapı. 你好。 छोड़ लीजिए मन किया हूँ नहीं है काटा वाटर छूट जाए आधा घंटा हो है सारा जल्दी जल्दी कैमरा वैमरा मिला है ना का बता पंकज के चक्कर में का हमें समझे नहीं आते ब्राइटनेस हम्म। तक कम कर दे हम हाँ, चार्जिंग भी होना चाहिए अंदर स्टैंड कैमरा लाइट तो बढ़िया रही सुना हाँ। ये हर दिन घर के घूमथन का हम्म। आज सुबह आठ बजे छुप दन में पछताना दे हम तो स्टेडियम तो का है घर में रखे यार आजकल सर्विसिंग करा लेके देखो नहीं अभी कौन हाँ। तो ऐसे करे है सारा है भागते नहीं है गाड़ी है वहाँ हाँ। हाँ। एक बस नहीं है लगी नहीं लगी भाई ठीक है तू अपने घर पे गाड़ी ले वो अपने घर लेते मारे तो फिर चाबी है अरे बिचित कर चला तेरे भाई माँ का वरुण पंजा नागर में अगर गाड़ी नहीं फिर है कागार खेत ये जिन्हें भाई क्या अगर लड्डू में बजे नहीं ना तो वो चढ़ाए मेरी गाड़ी गाड़ी खड़ी कर आगे लग जाएगी हाँ। ऐसा ना आप उतरे नहीं का अगर अभी जा तो आगे इसलिए गाड़ी अपना अपन पानी दे से हां और नवा खड़ा है हां वीडियो ने आए क्या डेविड डाले हो वो जगह खाना तो ये मेरे फेंके डाले ना 24 सेकंड के डाले अरे फाल्ट नहीं दे के धार लग के ना मतलब अलग अलग आदमी बोल और पहले खनवा डर जो है जल्दी पाइप ला डाल दी तो मैं बीड़ी पीता हूँ कहीं देखता हूँ कितना सब्सक्राइबर हो गया मोर हा नब्बे होने वाला है ओकर हा एक लाख पंद्रह हजार अवार्ड मिल गया सिल्वर चांदी का चांदी के मेडल क्रिकेट में देखो नहीं तू मन कैसे वाले ओमे तो ओकर चैनल के नाम रही ओकर हाँ। ओकर आई कौन रखे मोरो गर्मी तक मिल जाही चैनल हाँ। ला पूछतेगा तो हाँ। के लाख खुश एक एक लाख पंद्रह हजार है ना बारह बारह नहीं समझ नहीं आया है हमला तो देखना कहोगे बाबू के तोहर पिक्चर बना कोई आहदे मेरे को मिला था मन पिक्चर बना थे कहा थे काम कर तो बुरा नहीं है भाई बिकट फेंका ही रे छटका छटकिन चालू करो रही पावर बैंक ला भुला गए रे भाई एक तरह तो के है ना चार्जिंग नहीं है सर वो रखी तो तुम्हारा काम का बच गया चार्जर नहीं बोला तो मोबाइल में घर जाकर कैसे ले नीरा उधर पावर बैंक ला छत्ता नहीं हो तुम लोग जाओ उधर चल चलो <laughs> 关机。 हाँ. तो आज सीधा पिक्चर बना थी देखे तो ऑनलाइन खेत जाऊ हजार में नहीं सरकारी छुट्टी एक दिन के बाद ज़्यादा ऐसे करना चल तो आज से बड़ा ये दवाई ट्रेन में जाएंगे क्या रिश्वत आज रात में हाँ। सस्ता पड़ेगा बाबा बस में जाएंगे हंड्रेड वही तो उसमें भी पड़ेगा लेकिन ना नहीं पड़ेगा बाबा उसमें कम पड़ेगा रुपया दूर का हो जाएगा हेलीकॉप्टर उड़वात इस बार हेलीकॉप्टर उड़वात हंसते हैं उड़ाएगा सर फोर कैम करे कर तेज का ये था तो